Ихит нехилеге өрішке кирер улуса набережной барыта уға барда скола э, оголорун э, делерген таргаттылар Бұқа бары үлехит э, белем олар олар онна туақтарын біле оборудованияларын ценный документацияларын бука барытын белемнен түмен тахар кодтарарға белем олар анан барыта белем барыта контролга ылыллыбыта Отон хаңала у уу эбилден сөпте құшастақтарғар ұқсаллағы бұғы мәйгі министерістебетін сухал бөліға көтті. У тахама мұңытур кірбейіне астағына 12-ні хеленелек бұңға 569 же уға барар құтталлақ. Бұстақ кемге жонол ордор балтараты хүнче местелек 16 пұн Специалистер өріске қары тақсыбыт сирен делбі тептерерге Покровскай, Жокускай кангалас участактарынан уа биллер, муз қамсырден 2 Екі суққанан көмөл ұстараса багланар